السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة بي انسايد اليوم سويت تعديلات كثيرة على البيت يعطيكم العافية على اقتراحاتكم اللي قال لي سوي كمان من ورا آه، قزاز يعني من ورا هنا كل قزاز يصير آه، أظني بسوي البيت كامل هذا كامل إلا هذه الجهة يمكن ما أسويها افكر وفي واحده كمان قالت لي انه اسوي غرفتين بالبيت ما ادري ليش بس المهم سويت تعديلات اللي هي سويت مزرعه شوفوا وسويت هنا سويت مزرعة طيب وسويت آه، حظيرة بقر مزرعة الله عليك يلا خذي عشان يلا خذ ولا لا أحس لازم تطلع بنوب طيب هي تاكل زادي ابغى اخليه أربعة وستين صار معنا تمام الوضع دقيقة بحطه هنا مدين نزرعه أو يمدينا ناكلهم ذا ولا لا تاكلين ذا هذا ينزرع ما أدري والله أبغى أزرعه ما أدري كيف وبس والله هذه التعديلات اللي صارت وش كمان كمان جمعنا ايرون صار عندنا آه، دقيقة خلينا ندخل البيت بسرعة ننام عشان ما يغسله سويت تعديلات كثير الصراحة بدونكم بس والله شو اسوي لازم تسوي تعديلات وانتوا يعني ما موجودين عشان نطور ال ال ال اوكي طيب آه يا صباح الخير اول شي آه سويت هذه الحفرة كنت قاعدة أحفر بسلام على اللي بسوي تحت جوا بس شوفوا ايش لقيت وهذا لقيت كهف ولقيت ايرون يا ناس والله الايرون اللي هنا شيء خيالي كثير كثير مرة الايرون كان كان بس انا كل, كل شيء اخذته يعني كل ما راح اخلي شيء بس اني تعبت حتى آه والله خرعني ايش جابك انت هنا؟ سترد ولا لا؟ ايش عندك انت؟ ما ابغى ابغى هذا ايش؟ يبي والله شوف دقيقة احط لك ذي معي يا اخي خلاص خلك متواضع هذه حبتين بوحدها حاجة زي الخضرة دي أظن إحنا فقراء ما نعرف هذه الأشياء حابة أروح هناك حابة في هي فتحة شكلها يعني ودي بوريكم الايرون اللي جمعناه جمعنا واحد وأربعين ايرون طبعا جمعناها مع حقة الحلقة اللي فاتت وحقة اللي أنا يوم قلت لكم اني راح ادور الحمد لله لقينا ايرون وانا صراحة ابغى اجمع اربعة وستين ايرون ليش صراحة ما ادري بس الحين بنروح نزرع يا ريت هذه تنزرع نقدر نزرع يا ولي الغباء أنا أصلا زرعتها عندي خلاص في حبات زي كذا أيوة شكلها هي طبعا هذه كلها من القاريات أنا جمعتها يعني قبل ما أبدأ السلسلة كانت عندي بس ما كنت لسه ما كنا مفكرين نسوي لها شاء الله تكبر المزرعة يعني طبعا زرعتها الحين عشان أسرع الله شوف خطوات كيف انتي تاكلين ولا تموتين يلا أبغى الورع هذا يكبر دقيقة خلينا نعطيه أكل بسم الله يعني ما هي كبيرة مرة بس ممكن كبيرة الحين بنروح نشوف عندنا زي كذا بروح اسوي للغنم وهنا كنت بسوي الدرج خلونا نجيب هذيك خلونا نجيبها سنتين ما شاء الله يلا هم يجيبوا لنا حليب صح المفروض بس ما سلادي عنات يلا ليه تبي تجي وتجي معنا ولا راح اسحب عليكم Mm-hmm. بنتين طلعت لا لا لا حد يطلع نعم. ما تعالوا خلاها تدخل خلاص والله ما صارت كبيرة والله جان ورع ورا ياك حرام عليك طيب آه الحين ايش كنا نسوي اه طيب نبي نسوي هذاك اللي زي السياج أو ايوه هذا هو 11 والله ما يكفي خير أربعة طب دقيقة احنا نبي ايوه حطينا ذا جبنا اوكي ان شاء الله يكفي ثمانية ستة وعشرين الحين أنا أبغى ذاك كم صار لي؟ صار ثمانية وثلاثين okay يكفي لأن ما أبغى أسوي واحدة كبيرة يعني احتمال أكبر حقة ال هذولا حاجة هنا اوكي هناك في بياع صير صديقي والله نفسي صير صديقي بس اشياء كذا It's وبس اتمنى عجبكم الفيديو سو like و share subscribe وما سوينا شيء كثير بهذه يعني اليوم بكره باذن الله راح آه، نحط هنا قزاز يعني راح نحدد الأماكن اللي راح نحط فيها قزاز خلونا الحين نروح لأصدقاء أنا بس ناخذ عليهم أخذ لقطة ايش هذا وين صاحبهم؟ شوف صاحبهم مات اوكي وبس هذا لهم اليوم آه، سوينا زرعنا اليوم وحطينا صناديق وجبنا اكبر عدد من الخرفان صراحة الخرفان والله موضوع مرة يتعب آه، صعبين آه، ما كنت اتوقع انه زي كذا يتعب يعني عشان تدخل واحدة لازم يكون اكبر وان شاء الله الحلقة الجاية راح نكبر او راح اسوي بالكواليس والله ما ادري بس أه راح نكبر حق آه، هذولا خلي اكبر وهذولا احس تمام حقهم خلاص آه، حلو وبس ان شاء الله الحلقه الجايه راح نركز على البيت اكثر شيء نترك الحيوانات وتامين العيش يعني اسحب عليها شويه وبس اتمنى عجبكم الفيديو زي ما قلت لكم انشروا هذا الفيديو لاكثر ناس يحبون ال gaming وشكرا للي علق ويعطيكم العافيه على التعليقات حلوة راح أحط التعليقات الحلوة اللي صراحة مرة حلوة يعني كل كل تعليقاتكم حلوة بس في اوكي والله اني هبلة بس خلنا نكمل آه، اتمنى عجبتكم التغييرات وزي كذا اكتبوا لي كمان بالكومنت تعديلاتكم على مكان المكان اللي خلف البيت وهل تبون نسوي بوابة نذر او تبون نسوي غرفة تطوير صراحة غرفة تطوير اكثر شيء تعب أكثر شيء تعب لأنه دائما ما عندنا صفر دايمون هي تحتاج دايمون يعني إن شاء الله إنه نقدر آه، الحلقة الجاية نرضيكم أكثر من زي كذا وأصلا نص الفيديو مسرع وبس أحبكم باي باي